Pero lo que tengo que saber es que en esta, en esta primera evaluación voy a tener opciones de presupuesto. Yo puedo gastar en un terreno, depende del tamaño del proyecto, por ejemplo, 100 mil dólares, o puedo gastar 200 mil dólares, o puedo gastar 300 mil dólares, o 400 mil dólares, o 500 mil dólares. Ok, en ese rango de precio vamos a estar. Miren, muy importante cuando ya voy a visitar el terreno para hacer la evaluación. El objetivo de esta visita al terreno es poder definir el camino, ojo, más conveniente a nivel de precio y de estructura para poder desarrollar aquí el proyecto, esa villa o esos apartamentos o esa remodelación. Es fundamental poder escrutar, analizar, realmente evaluar, calcular lo que se puede hacer en ese terreno, tomando en consideración un entendimiento completo del área, del sol, del viento, la proporción, que el terreno irregular, si tiene una topografía, si realmente tiene un tipo de suelo adecuado, lo vecino qué me permite el ayuntamiento, todas esas cosas que yo menciono en el video. Pero la visita lo que busca es encontrar lo más conveniente a nivel de precio de estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que antes le preguntábamos al constructor, ¿cuánto puede costar una casa ahí? El constructor veía que yo no sabía y él tampoco sabía y decía, no puede costar tanto. Y se llenaba la boca diciendo, diciendo costar tanto, Y no es así. Usted le pregunta cuánto blog van a necesitar y no sabe. Cuánto acero van a necesitar y no sabe. Cuánto mortero no sabe. Cuánto metro no sabe. Entonces, lo que está teniendo una idea vana. La forma ideal en esta visita es poder calcular según el espacio y la profundidad y a través de desarrollar un concepto abierto cuántas paredes voy a necesitar, cuánto blog, cuánto hormigón, cuánto acero. Y por ese cálculo vamos a tener un presupuesto aproximado todavía porque no sabemos lo que está por debajo del suelo. Podemos entender que por debajo del suelo vamos usar una zapata y quizás platea. Podemos entender que vamos a usar platea y quizás vamos a usar piloto. Va a depender de muchas cosas, pero la idea con este presupuesto es tener, saber que vamos a tener opciones. El número del presupuesto al final se divide en el tamaño que va a tener la casa y en la calidad que va a tener la casa. Antes hacíamos una casa en cualquier momento con tantas divisiones que parecía un laberinto. Por ende, se sumaban divisiones aquí, ¿ok? Y estas divisiones lo que hacían era que aunque que la casa tuviera el mismo tamaño, se elevaba el precio, se elevaba el costo, aparte de que generaba más pasillo y lógicamente esto subía el precio. Aquí vamos a entender que en esa visita de evaluación vamos a hacer un concepto abierto, moderno, muy alineado a los gustos suyos de la casa, si para la casa, o los gustos del mercado, si un tema de inversión a través de un apartamento. Pero lo que tengo que saber es que en esta, en esta primera evaluación voy a tener opciones de presupuesto. Yo puedo gastar en un terreno, depende del tamaño del proyecto, por ejemplo, 100 mil dólares, o puedo gastar 200 mil dólares, o puedo gastar 300 mil dólares, o 400 mil dólares, o 500 mil dólares. Ok, en ese rango de precio vamos a estar. Lo importante es saber que cada vez que yo tomo un presupuesto menor, ok, podemos hacer la misma villa, pero lo que va, lo que vamos a ajustar en este ajuste que tengo aquí, ok, a bajar o a subir es el tamaño o la calidad del material. De manera que yo ajustando el tamaño de los espacios, de la cocina, de los baños, de la marquesina, puedo mejorar el precio, ya sea a favor o en contra, porque quizá que la casa más grande, ajustando la terminación, puedo también mejorar el precio. Y la idea con esta visita de evaluación es poder nosotros centrarnos en un presupuesto que puede estar aquí o aquí, en donde nos sintamos cómodos, Y donde sabemos que se puede, porque decidimos hacer los walking closets más pequeños, porque sencillamente vamos a estar esa casa dos veces a la semana. Entonces, bajamos el tamaño de los walking closets y lógicamente el precio tiene que bajar. O decidimos que para mi familia va a venir mucha gente y que es una piscina más grande, entonces elevamos el tamaño de la piscina y el presupuesto entonces va a subir. La idea es escrutar las posibilidades, calcular lo que se puede hacer allí y en función a eso ajustar el presupuesto final, ajustar el proyecto, el layout, el layout, ajustarlo, cambiando, modificando hasta que podamos encontrar el más conveniente, el precio ideal o conveniente es que se ajusta al bolsillo suyo, de su familia, del plan que tiene, entendiendo el objetivo, pues entonces evitamos tener gastos innecesario, columna innecesaria, pasillo innecesario, que era lo que pasaba antes, gastar materiales y así alinearlo a lo que es fundamental para el proyecto. De ser así, lo muy importante, ya cuando tenemos claridad en esa vista de evaluación, cuál es el presupuesto que vamos a usar, cómo lo ajustamos, bajando el tamaño y ajustando el nivel de terminación y aprovechando el lote, pues podemos ya pasar a un layout, que esto, que estamos hablando de boca, ok, que tenemos cada uno aquí, lo podamos pasar al papel y en el papel poder visualizar visualizar eso que tendíamos. Ah, Calderón, ahora sí me siento cómodo porque estoy en el presupuesto ideal y lo que veo es el camino correcto. Ya sé que estoy en la misma página con el arquitecto. No estamos entendiendo lo que yo me imaginé, lo que estoy viendo y es lo que se puede hacer en mi terreno. De manera que haciendo el papel no pasaba como pasaba antes, que teníamos que hacer un muro, hacer una piscina y a tumbarla para hacer otra vez. No, el papel la mandamos control Z y se fue a la piscina. Y la vamos otra vez en papel ajustando el tamaño por eso esta etapa de ajustar es muy importante. Ajustando el tamaño de esa piscina, ajustando el tamaño de ese concepto abierto, ajustando el tamaño de esa marquesina para que el precio mejore y visualmente lo que yo voy a recibir en papel lo pueda ver prescrito antes de comenzar la construcción. Si se fija el camino más conveniente, se encuentra yo poder ver en papel algo antes de comenzar a construir. Y si lo veo en papel y si lo nutro el papel con ideas y lo nutro con ajustes, pues sí puedo entregar. Por eso la parte luego de la visita, lo muy importante es que podamos hacer un layout para que en ese layout podamos ajustar el tamaño, el material, la forma a sus gustos y así usted encontrar el precio más conveniente a nivel de estructura. Ahora sí, vamos en la misma página. Luego de ahí lo pasamos entonces a construcción y en esa construcción lo vamos llevando por etapas. Es muy importante si vamos a hacer una casa que sea en función de los gustos suyos, no de Calderón, no los gustos suyos familia, como yo hablo en todos los videos. Y los gustos, y los gustos de ustedes, de su familia, se transmiten a través de imágenes, de fotografía, de papel, de layout, se transmiten a través de tamaño, qué tan grande quiero que sea, qué tan cómodo quiero que sea, se transmiten a través de estilo, un concepto abierto, moderno, y también se van ajustando al presupuesto. Una forma muy buena de ajustar el presupuesto es saber lo que no voy a necesitar todos los días y lo que sí, es saber lo que me da la vida que cocinar en la terraza, un concepto abierto y de una vista preciosa. No tener un piso de oro. Entonces ahí voy alineando su cultura, cómo viven a través de esa evaluación y vamos pasando de la visita de ese presupuesto a un layout y del layout entonces a la construcción. Muy importante que podamos verlo y que podamos conversar ustedes yo. Para mí es esencial escucharlo. En la medida que lo escucho, lo puedo entonces entender y lo puedo ayudar en ese camino. Hay cosas que sí van a hacer que la casa sea exitosa y es poder llevar estas etapas, que son etapas que van a llevar el proyecto por ese camino conveniente y así aprovechan al 100% el terreno. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en construcción. Nos vamos a ver ya muy pronto, después que vaya a su terreno a hacer la evaluación y ahí vamos viendo cuál es el camino, qué presupuesto, qué opciones tenemos, qué vamos a ajustar, cómo vamos a ver un layout y así podemos llegar ¿eh? a buen fin. Nos vemos en el siguiente video.